Naukę muzyki rozpoczynamy w wieku 7 lat. Do ukończenia studiów spędzamy przy instrumencie ponad 18 tysięcy godzin. Jako Filharmonia Narodowa rocznie koncertujemy dla około 100 tysięcy melomanów. Jesteśmy z tego dumni.